ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਕੜ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੜ-ਖੜ ਕੇ ਤੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸ਼-ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਿਆ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਇਸ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ